artificial. passaggino Dolore passaggino morito Solo il rinascere evolutivo Cuore che muore uomo primitivo Tu guarda di tirati su Non capia tu guru tu guru Non sappia più virtù tu guru non rabbia say